تعرض بلدة التماع اليوم أساس غارات من قبل الطيران الروسي آه، غارة آه، بالقنبل الفراغي وغارتين بالقنابل الفسفوري آه، الحمد لله كانت الأضرار مادية على أماكن السكان و يعني بنية تحتية الحمد لله قمنا بالتوجه فورا وتفقد الأماكن والحمد لله رب العالمين كانت فقط أضرار مادية